ወንበዴዎች ተጣልተው ሰበሩት ድንበሩን ብሏል ቴዶ። እሱም ክፉ ነው፣ ይናገራል፣ ትንቢተኛ ነው። እንዲሆን ይማኛው ለነገሩ እኔ ጂጂን በመጀመሪያ ዝሆን ያለው ቴዲ እንጂ እኔ አይደለሁም እኔ አይደለሁም እኔ አይደለሁም ቴዶ ነው ዝሆን ያለው ጂጂ ዝሆንን እና እኔ ጋር አምጥታችሁ ምናምን ነገር ዮኒ ማኛ ነው ያለው ምናምን እንዳትሉ። <laughs> ቴዲ አፍሯችሁ ቴዲ አፍሯችሁ ምንድን ያደረገው? ቴዲ አፍሮ ያ ሲዘፍን ምንድን ያደረገው? ኢትዮጵያ ቆንጆ አለ። ክርስቲያን ቆንጆ ኢትዮጵያ ቆንጆ፣ ሙስሊም ቆንጆ፣ ኦሮሞ ቆንጆ፣ ያ አማራ ቆንጆ። ከዛ ተሻግሮ ሄዶ አስመራ ቆንጆ ያ አፋር ቆንጆ ምናምን ጥርቅስዬ ቆንጆ። አሁንም ደገመው። ከፈሷ አይተጣላች አሮጊት እኔ በህይወት አይቻላቅ። change for yourself። አንቺ ኢትዮጵያን ስለጠላሽ ሌላው የሚጥላ የሚባል ፕሪንስፕል ይዘሽ ከመጣች በአናትሽ ተተካይ እካክ ነሽ። አጥረግርጌ ነው ምነግርሽ እኔ ሰው የምነግርሽ ምንድን ነው እውቀት ነፃ ነች። አንብቢ። እውቀት ይጠይቃል። አንድ ነገር ስታደርጊ ማንም ሰው ስለዛ ሰው research አድርጊ። እኔ ስለማረግ ነው ስለ አንድ ሰው ስናገር I want to make sure I talk about it በትክክለኛ መንገዱ ስለዛ ሰው information ኖሮሽ ብታወሪ ደስ ይላል። ቴዶ ሚስቱ ብታያት ከአንቺ የበለጠ የኦሮሞ ዘር አለባት። ሚስቱ ባለቤቱ ከአንቺ የበለጠ የኦሮሞ ዘር አለባት፣ ግን እንደ አንቺ ጥላቢስ አስቀያሚ አደለች። ወርቅ የሆኑ የኦሮሞ ቺኮች አሉ። ቆረቆ ደስታ ፋንቺ በምንሽ ነው ከቴዲ ጋር የምትፎካከሪው? ፎከታ ማሮጊት ልብስ እንኳን ማትቀይ ማትገዢ አቅም የለለሽ ሳልባጃ እንዴት ልዩነት ማወቅ መቻል አለብን እኮ ይህ ነው አቅም እንወቅ እኮ ዴሳልባጃምና እንዴት ብቃት ያለው ጥበብ ያለው ጥበብ የጠራው ሰው እኩል ይጠራል። ቴዶ ኢትዮጵያን ያስቀየመበት ጊዜ አለ። የኢትዮጵያን ህዝብ ብሔር ተጣርቶ ጠርቶ የሰደበበት ጊዜ አለ። ቴዶ ኢትዮጵያዊ ብሎ የኦሮሞንም ህዝብ የአማራንም የትግራይንም የደቡብ የእያንዳንዱን ህዝብ። ሴለሜ ሴለሜ ሳይቀር የዘፈነ ወንድማችን ነው። ታሳው ብራዘር ዳስ ሂሮ ቴዶ የፍቅር ሰው ፍቅር ይሻለናል፣ ፍቅር ያሸንፋል ያለ ነው። እንደ ማንዴላ ፍቅር ይሻላል ያለ ነው። ይሄን ሰው እንግዲህ የምትወቅሺ ሰው ምን ብዬ ልንገርሽ? አይ ነው ልብስ አሜሪካን ሀገርም አውሮፓም ደስ የሚላችሁ ሄዳችሁ ለብሳችሁ ሁለት ቀን መመለስ ትችላላችሁ። በአስራ አምስት ቀንም በወርም መመለስ ይቻላል። ስለዚህ ለካ ይቺ ጉደኝት ዊጌ ይሸፍንልኛል ብላ ከነታ ታጓር ፉን ፉን ስትል አበሻ ክፉ ነው። ጋማ አይላትም። ምክንያቱም ታጉ ተነቅሎ ቦታ ምናምን ከሳተ መመለስ አይቻል ችግር ነው። እንግዲህ ዮኒ ማኛ ላይ የምታዩት ጌጣጌጦችም ሆነ ልብስም ሆነ ምናምን ነገር ያለ ነው። በጣም ካሳቁኝ ነገሮች በቃ ስትቆላ ትውላለች። ለካ ሾፍ እናደርጋለን። የተውሶ ይመለሳል ታጥቦ ተተኩሶ ይላሉ ያራዳ ልጆች። አውሮፓ ገብተሽ ለልብስ መግዣ አቅም ከሌለ ታንቀሙት ስለምውለው ያ ለእናንተ እኔ ኪም ነኝ እኮ አልኳችሁ። ኪም ካርከዳሽ ነኝ ለእናንተ ለእናንተ እኔ ቢያንሲ ነኝ። ያ ግን ቆንጆዎቹ ቢያናፉልን ደስታዬ ነው ሚኖ አጊቭ መክሮ አይደል ቆንጆቹ ወንዶች አስቸገሩኝ። እንዲህ አንጀሊና መስላለሁ፣ ኪም ካርዳሽያን፣ ጅኒ ቆለጥ ቢሉ ዩ ኖ ዋ ዩ ጉድ ዩ ኖ ዩ ኬን ሴ ቦዳ ፈይቦ ቦርጭሽ ቦርጭሽን አይተሽ እንዶ አይሰቀጥጥም ወይ እንደዛ ማለት ስድብ አይደለም ወይ? ለነ ኪም ካርዳሽያን፣ ለነ አንጀሊና ጆሊ፣ ለነ ጄሎ አይደለም ወይ ስድብ? እንዲህ አይነት ቦርጫም ፈርሳም አሮጊት ያዙ ይልቀቁኝ ስትይ ለእንዲህ ፊት ለዝሆን ለአስቀያሚ ሴት ስጦታ የሰጠ ማን ነው? ማን ነው? እስቲ እስቲ ንገሩኝ። ለአስቀያሚ ሴት የተጋደለ ማን ነው? ለቦርጫም ሸረሪት ለሮቶ ታሚዋን ንገሩኝ። እንድትነግሩኝ ነው እኔ የምፈልገው። እናንተ አዋንቹ ትታምኒ ለቆንጆ ሴት አዎ ባልም ቢኖራት ትፋለጣለ። አቦ እሱ ጭድ ነው ምናምን ብላ ነገር እኔ የተሻለ አረግልሻለሁ ብለ ትጀነጅናል። ኢዝ ትሩዝ ብቻዬን ያለሁት ማንም የለኝም ብቻዬን ነው የምኖረው ጥበሱኝ እየተባለ ቢለቀስ ግን የሚደርስ የለም። ዝሆን ስትሆን አስቀያሚ ስትሆን የሰው ባህሪ ሳይኖርን ስፔሽ የሰው ባህሪ ከሌላችሁ ሴቶች እመቤቴን የሚቀርባችሁ ቆንጆ ሆነ እንኳን በዱላም በምንም ታስተካክላታለ። ገና ስትቀርብ እንዲህ ፊት ከሆነች ወደ ሀሳብ ውስጡ ላትገባም ገላግል ገላገልሽ ነው የምትለው ያራዳ ልጅ ከሆንክ። እንዲህ ፊት ከሆነች መጀመሪያም አትቀርበም። ቆራጣ አሮጊት። የሚደብረው አቅምሽን አለማወቅሽ ነው። ስድቦችሽ ተራ ናቸው። በጣም ትንጠራሪያለሽ። ባስ ውስጥ እየተጋፋሽ እየሄድሽ ያዙ ይልቀቁኝ አይሰራም። እንቺ ልብስ መግዣ የሌለሽ እከክ አሮጊት፣ ቦርጫም ሸረሪት እበት ምንሽ የማይታወቅ እንዲህ ነኝ ብለህ አትበጥረቂ። አቅም የለሽም የሆንሽ ባሳማ አሮጊት። ስርዓት አድርጉ። ለማንኛውም ሌሎቻችሁ ይመቻመቻ።